sen hali o'zingcha libboy joyda libboyi bilan gaplashaman deysan senga emas libboy joyda libboyi bilan gaplash tushundingmi isqir sen anavi haligi birodarimiz tavba qilib hali modelyer bo'lgan ekan boshqa bo'lgan ekan uniki o'tib ketdi tavba qildi u o'zingcha gapirib uni o'zingcha haligi bir hijolatga qo'yib haligi pozor shtat qilsan sen o'zingcha sen u bolani boshidan oqqan suvni cho'milgan boshidan oqqan suvni oyog'iga tushsa oyog'idan o'pib yalagin ichgin tushundingmi sen o'zingni janging bor o'zingni jangingni bil assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim vatandoshlarim onalarim singillarim akalarim ukalarim internetda layqasi chiqib ketdi bitta isqirtni rustam parodismi parazitmi men uchun bitta isqirt bu kasofati chiqib olib og'ziga kelgan gapni gapirib uni izdivassa qilib buni izdivassa qilib qora akalarni gapirib o'zim kimman demaydi o'zi yaqin deb o'zidan yulduz usmonovani yasab oluvdi bittasi ma'lud asalxo'jayev yasab oluvdi ho'p deb endi mayli tavba qilar o'z o'zidan yig'ishtirilib qolar desak endi chiqib olib ko'cha o'zidan ko'cha yasab olibdi bu dumbul mana qilib gapiryapti mana qilib senga emas mana qilib gapirish isqirt bu diyor o'n ikkita viloyati bor o'n ikkita viloyatini o'ziga yarasha bolalari bor millatsevar xalq achincha millat bor o'zbegi ham bor qirg'izi ham bor tojigi ham bor qozog'i ham bor karisi ham bor libboy millatdan bor libboy millatni erkak qilib tarbiya qilib ko'chaga olib chiqib qo'ygan diyor bu bu senga emas senga mana qilib gapirib ey mana qilib gapirmagin yomon asabim buzildi seni ko'rib turib qora keladi gapirasan o'zingcha обсуждать qilasan uni ularni qilgan xatolarini alloh taolo inshaalloh kechiradi lekin senikini kechirmaydi olloh la'natlagan olloh shaxsan o'zi la'natlagan senikini senga o'xshaganlarnikini yana orqangda ana bir ikkitasi bor hali san'atkorlar nimalari bor hali. askiyachi qiziqchilari bor xotin kishini kiyimini kiyib chiqadigan bo'ldi qilish yig'ishtirish tugadi u paytlaring tushunishdingmi erkakka o'xshab chiqib kuldirsang erkakka o'xshab chiqib ket yana sahnangga chiqqaningdan keyin erkak bo'l hammang bola chaqa bu kasallik bu yuqadi bu ey birodarlar bular to'yga aytmanglar bu to'yga aytsanglar bu yuqumli kasallik bu Astag'firullah, Alloh o'z saqlasin bu juda o'rni yo'q kasallik bu bu iflos kasalligi yuqadi bu Alloh saqlasin o'g'il bola qilib yetishtiraylik bu diyorda bu diyor bu diyor temuriylarni diyori buxoriylarni diyori ey termiziylar boburlar farg'oniylar ulug'beklar biz yana shunaqa insonlarni kutayotgan insonlarimiz xudo xohlasa inshaalloh yana chiqsin chiqadi inshaalloh lekin senga o'shaganlamiz. bo'ldi ko'chani tugadi deb o'ylayapsan shekilli ko'cha qiyomatgacha bo'ladi senga o'xshaganlarni yig'ishtiramiz xudo xohlasa inshaalloh bu diyordan yoqmasa chiqib ket yoqmasa chiqib ket bu toshkentda ko'cha yo'q tugadi deb o'ylayapsan shekilli toshkentlik birodarlar azizlar qaranglar bu iflos anjanga ham kelib ketibsan sen anjanga kelganingni hidlamay qolibmizda vodiy taraflarga umuman kelma toshkentda lo'pimdan chiqma bir voha pohaga o'tib qolsam ham lo'pimdan chiqmagan mendan yaxshilik kutma bir boshga bir o'lim meni orqamda olloh bor xalqi bor haqiqat bor xudo xohlasa inshaalloh erkaklar bor tushundingmi isqirt seni orqangda turganlaringga ham seni podeshka qilayotganlaringga ham hammangga yetadi xudo xohlasa inshaalloh kuchimiz umuman qaytib chiqib qora gapirib o'zingcha обсуждать qilib men ko'rganimni oq qilaman moq qilaman eh kimni xatosi yo'q hammani xatosi bor lekin hammanikini xudo xohlasa kechiradi lekin senikini kechirmaydi sen tugagansan isqirt tovbangni qil allohdan so'ra astoydil yig'la kechalari bilan harommi tushundingmi umuman gapirmagin sen senga senga emas ma'no qilib gapirish bu ko'chaniki bu o'ziga yarashadigan bolalari bor aziz tomoshabinlar aytilgan xabarlar sizlarga foyda keltiradi degan umiddamiz kanalimizni kuzatib borishni unutmang